des del carrer Capgirem Granollers. No volem veure'ns obligades a sortir de la ciutat per divertir-nos. Defensem l'oci i el petit comerç arrelat a la ciutat. Prou polígons comercials, prou grans superfícies, prou franquícies. Apostem per nous models d'economia, socials, ecològics i solidaris. Fem un canvi cap a la sobirania alimentària i la comercialització i el consum ecològic de proximitat. Dinamitzem el sector agroalimentari. Donem suport a l'autogestió i a la col·lectivització. I a l'associacionisme sense ànim de lucre, de plantejament comunitari i el lleure. Canviem el concepte i gestió de centres cívics i equipaments. Valorem el treball dels artistes, també en les arts escèniques, cultura gratuïta o a preus populars. Des del carrer. Des del carrer. Des del carrer. Des del carrer. Capgirem Granollers.